Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Luis o Firios en las redes sociales. Eh, como podéis ver, en este vídeo es eh, otro de los procesos de, una ilustración para, para Inktober, concretamente la del día 18, eh, la verdad que, estoy bastante orgulloso de, mí mismo con, el reto de Inktober este año, ya que en comparación con el año pasado, que apenas pude hacer unas ilustraciones, en este, al menos hasta el momento, estoy eh, cumplido todos los días y espero poder llegar así hasta, hasta el final. Eh, lo malo es que mi pequeña propuesta personal para este reto no la voy a poder cumplir al 100%, ya que eh, resulta que eh, la novela que, de, la que me estoy basando las ilustraciones, Relatos de Obland, era bastante más larga de lo que recordaba y bueno, no me van a dar los días para, poder eh, ilustrarla toda como, como me hubiera gustado. Así que una vez que acabe el reto, probablemente siga haciéndolos ya no a este ritmo porque no voy a poder hacer todos, todos los días una ilustración ya que tengo otros proyectos pendientes, pero eh, sí siempre que pueda seguir utilizando este, este blog para completar, completar ese, pequeño reto personal. Bueno, para, para esta ilustración en concreto eh, es una escena en la que Idrer, el, elfo protagonista, tiene una especie de, sueño o visión de, sí mismo de pequeño, en la que es guiado a, través de su subconsciente. Y, bueno, es una escena así bastante reveladora. puse al, pequeño Idrer exactamente con la misma ropa que, lleva el, el adulto ahora mismo, aunque dudo mucho que el de pequeño llevara siempre exactamente la misma ropa durante toda su vida, pero bueno, era una forma de, hacer ver que, es el mismo y yo creo que, para esta ilustración en concreto puede funcionar. Para esta ilustración he seguido más o menos el proceso que, las anteriores, haciéndolo con un poco de roturadores, los Pro Marker, eh, tinta, eh, las acuarelas doradas y aquí estoy utilizando para, para entintar las plumillas que, recientemente he adquirido y, estoy empezando a utilizarlas sobre todo en este, en este proyecto. Eh, lo malo, como podéis ver un poco más adelante, es que de repente me, dejó de funcionar bien. Eh, ahí es ya cuando empieza a no funcionar correctamente. Eh, no sé muy bien por qué. Yo creo que porque el bote de tinta que, he estado utilizando bueno, está ya llegando a, a, su fin y no coge bien la tinta. Además la que queda está como un poco más espesa de lo que Mm, de lo que igual debería, entonces se queda atascado en la plumilla. Eh, al final lo conseguí para mm, que funcionaba lo suficientemente bien como para terminar la ilustración esta, pero a partir de entonces he estado utilizando otro bote de tinta que, el que tengo más tinta y es un poco más líquida y con eso me funciona perfectamente. De todas formas, si alguien sabe por qué puede ser eso exactamente, si a lo mejor estoy haciendo algo mal o, bueno, o algo así, pues por favor que, que me lo diga. Bueno, en este punto, eh, como podéis ver, eh, recorté la la ilustración de la hoja original en la que estaba, ya que se me había caído un goterón de tinta negra en la parte superior de ella. Así que lo recorté y <laughs> pegué en la siguiente página. Eh, ahí ya estoy poniendo los últimos retoques, eh, algunas luces y un poco de, de gotitas con la, tinta dorada para hacer un efecto así como más místico. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado y cualquier comentario o duda que tengáis, a haciéndolo saber y muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.